Gure zea da gero EPAS, gure zea da gero EPAS programan, gure zea eta gero EPAS da gero EPAS programan, gure zea da gero EPAS programan, gure zea gure zea gero da parlamentuko eskoran basa doleakia, bai? Eo, gaur entzun dugu guztia dela, Komisio Europea, Katizer Bakugea, parlamentuko enbazadoreak izango dute, bai? E, Espainia osoan daude eta masazpi eskola enbazadore, ikuzkoa dugu bakarrak, eta gero txikon bat daude hiru, eta gero moan beste bat, eta gazteizen beste bat da. E, pero, ez esko zezu ezagutzen programa, ose, gaur eta entzun dago asko diru laguntzei buruz eta finantziazioari buruz eta bat. Programa honek ez dugu diru ematen. E, programa honek egiten diguna da e, partola bintura gerturatu, e, Europa ikaskilara eraman, eta kontzientzia pilo bat hartu, Eh, Europa, kontzientzia pilo bat hartu, du asilea aurten, eh? E, baina, hiru hilabete hauek izan dira edomena, batez ere gure ikasle mota eta ikasle mota ere, ba, oso burrildu da lagolako, e, eh, ba, ze hau eta hori nirentan, ez? Eh? Ordo, zer da emaz bat, bueno, bere karri ez gizu dugu folleto batzuk, nahi bat ez behar bai, bai, dutero, e, eh, ba, hori da, ez? Eh? Ba, parlamentua eskolara eramatean, bazan dut esena, parlamentu prokartza izatea, Eta Bueno, el buru bat zentazka gure gure programak. Eh, el buru hori zehar da, ba, batez ere, ikasleen artean, Europan inguruzko ezagutak sustatu. Hau da, klasea, hitz egitea, garen gure buruz, eh, ematen dizkigu material filo bat, bai? Eh, inaiz eh, koordinatzailea, eta lo eh, boste embaxadore gehi zini eta irudogei embaxadore e, formakuntza bat zutentzea koordinatzen jertzala martillera, eta hor, formakuntza zutzen bezu, eta emate izute, mundu bat, eta mundu horretan, dakazu euskera zaztelan ez matxez, ez inkeles, ez alemania zuzen. guztietan, dakazu material pilo bat lan egiteko klasean. Izan pezortea, pilo bat. Izkuntza klasea, e, eh, Eh, edozen klaseetan. Eta horre egiten duna da, ba, konsientzia hartu, eta azkenean, ba, epasek ez du txinertzia teorik, hau da, bai. Eh, zure forma konsientzia egiten doain da, eta guzti hori, baina gero epazek ez izu ematen diru, diru laguntza. Eh? Zuke egiten dezu lan, ba, parlamentua eramoteko klasera, eta ezopan baloreak eramateko klasera, baina berez, e, diru gerozuk lortuko dituzu, ba, beraz, muskulu bidez, edo, beste aukeren bidez. Bai? Baina bai oso interesgarria da, ba, jendeak eta klaustroak jakiteko zer den Europa, nola eraman dezak Europa klasera, eta balore horien konsientzia, ba, Bai, normalean, e, lan egiten da, ba, dira txelago ikasleetik, eta bat zirko burki. Leheneko maiako egin bat eperez, jaskenean, epaz programan sartzen zarenean, dia urte batetik edik, eta irurte horiek betetzen bali maizuzku, gero pasatzen ziak mepaz bat izatea. Bai? Onda pasatzen epaz daude estatu baian, eta horretan batzei mepaz. Mepaz dira, e, epaz mentoreak. Hau da, guri laguntza eskaini dizkiguten edo egune erreteneki zalantza bat gari badakar, bandit kakar dut epaz erreferente bat bezala. Bale, horiekin ere, Madrilen parlamentuan egun ginen gaztarroa eh, ba, egin dut. Hor normalean egiten dara, abizu horiekin, baina bere, klaustro osoa motivatu behar da, eta klaustro osoa interpartu. Horregatik, guk lortu gen, apuntatu ginean ekainan, eh, e, ez dakit nola lortu geno, baina lortu geno. Uztailean ja esan zeuten e, eh, epas ezako ginela, eta leku nintzen irailean forma nintzara. E, eh, Lehenabiziko gauza eta esan dizkintzen eta egila ez da, oza, klaustra ez egotu behar zuen. Eta irailean klaustra lehenabiziko gauza da, jendikak jakitea, enbasa dugu bat zeala, enbasa alde bat eta guraso bileretan ere oso importantea eh ikasle irakasle eta gurasoek kontzientzia hartzea. Eta kontzientzia hartzea zergatik ba gero programa musika materialako. Horrek eramaten gaitu gero beste programetan hartzea. Eta oso importantea klostra Ai, taldea osatzea ere. Taldea osatzea ere. Guk nola egin dugun taldea osatu? Ba, Gu hemen hau dena, katuria <laughs> guztu salzeru okia eta sartzea salzera guztitan. Baina, atxera esaten zuzen bat, jende sartu da programa horretan, zer azkenean ez da jordudik aguriteko. Jendeak behar dut nola sartzen du hau, ez? Hau, guk sartu esan dudan bezala lehen eh, behar dut dugu, eta badazkagu ikasle ez gara embasadore juniorrak, behar hartzen dute beraien errauta oso, zakiz, oso serio eta eta oso gogotsu. Eta oso gogotsu, eh? Eta gutako ikastetxe bat dana bueno, dazkagu hogeita, ia hogeita amar nazionalidade desberdin, ama zazko izkuntz, hitz egiten dira artean. Ordu, behar, entzat hau da oso erropa potentea. Eta oso, edo, nik uste, edo zen ikastetxerako, eh? E, eh, behai sentitzen dira importante, horrekin. Ordu, tarde osatu genuen, irurogei enbasadere junior, bo, e, sei eh, enbasadere senior, eta gero, karo, klaustro osoan, ebaldun baitzu, integratu, ba, jende abertzu. Orduan, motibatu behar ez zuten dira. Nola, ba, azkenean motibatu genuen talde bat, eta DBH-ko eta batxer Eta bat duen eskuntzakoa, ba, lotura hori egiteko lehen eskuntza, eskuntza eta DBH batxer bukuekin. Eta hori dazkagu, ba, imaginatu gehala horita piko, horita lau, ba, ba amazazpi edo sartu dira taldean, Europa taldean. Eta hori dugu, azkenean gure hau libretan, bazkar orduan, egeatzen txaldetan, bueno, ba, bueno, hori da taldea osatzea. Azkenean, nik uste dut elburu badala, olako taldea esatzen dianean, azkenean, eh, eta Europak eh, emaitzak, nahi badin badetu, azkenean, nik uste etorkizunet, hori da nire ustea, orduak emango dira gauza hauek eiteko etorkizunean. Pero ja da nire iritzi pertsona da, eh? Bale, ebas ara edo parlamentuko zehau egin behar duguna da beste proiektuetan barreratu eta interratu. Eh? Baldin badakagu, ba, birolari buruzko zer ikastetxeen. Baldin badakagu, ba, ez eh, Zasi gauza, ba, eguartu, nahi dut, nahi dut, nahi bai, dut, nahi dut, nahi dut, nahi dut, nahi proiektoren barroa vale? Eta oso, oso, importantea da, zuzendaritza taldea guzti zuplikatzea. Gure kasuan, bai. zuzendari anak, zerreatxe eta batxer gokoa, orduan oso ere zahani ez, ba, zuzendari eta biletetara eramatea, eaztero, guri gehiak. E, Baina, bueno, beste epaz bat da, hau ez da gertatzen, orduan, ba, konexio hori egitea zuzendaritza planearekin oso importantzia da. Vale? Zer ez behar, e, izan behar ditugu, epaz bat izateko. Eta behar dut eta badut gauza batzuk egin. Orduan, beti egin behar dugu, epazia dudan da dela, bai ez nire koordinatzailean ez dela kasu honetan, prestakuntza batera kutera madrilea. Normalean egiten da iraian, ja iraian hitz egin zuten, ba, egual datorren urtean egingo zutela Agustuaren amaieran, jendea etzegon oso ziur horrek, isokurretan gaude ezagizte zuzendaritza taldea jalanean, bueno, hoen arte izan da, irailan, bale? Zutentzia Madrileko zenera, amagotura, eta hor, ba, zuten desun formaguntza oso oso interesgarria, oso interesgarria. Eta esan duan bezala, zaten zuten material pilo Gero, eh, Embasadore Junior hoiek, pilologi gindira horiek, eta zirroa <clears throat> izten datu, eta bien datu ondoren, ba, hau, parlamentura lideratu gara ez du, sekero behiek, eh, jaso dituzte behien diplomak, eh? eh? Bai eta bai Gero, eh, infoko bat sortu, gero gara betxoko ditu ez nola kua den gurea, eh, da, bueno, sarbidea tratzen ez zon infoko bat eurobari buruzkoa, eta hor, pasatzen den guraso batek edo sartzen den edo zeinek har dezake, ba beraz buruzko informazioa, parlamentari buruzko informazioa, batzoteari buruzko informazioa, Europa buruzko informazioa zenean. Infopointa beti berritzen dute, ikasleek, eta igual galetzen dute, zeure buruek. Eta nola egiten dute hau, ba, bueno, ba, nire transversala egiten dugu guztia, plastika, e, irakasleak egin bat proiektu bezala izan da, ba, infopointa, eta infopointu horrekin ba, sortu dituzte QR-a, mapan zer eta hori ba, bizarteekin lotu eta duen, azkenean da, enten Gero, eh, bete behar bada ere, mm, eh, mudel horretan dauden eh, materialak erantzia, Eh, eta gero oso oso importantea, maiatza erreatzean, Europa eguna ospatu. Haurten nahi duguna da, ospatzea, bueno, ba, esan dut, eh, hemen gaudela, eh, bilbon daude idurikaztetxe, gero erroman beste bat, izikazte izten beste bat, eta gero ikuskan bukakarrak. Gero nahi duguna da, igual zerbait ospatu, ba, izkalakien gauden guztiona artean, ez? Horitza izan dut, izateke. Zaten egun, non? Zene egun Vale? Hor gaude, de zea eh, ba, Madrien egun ginen eh, epaz guztiak. Hau da, hori dut eta hor da gure alkatea, zoia. Eh, Oso importantea da programa honetan politikariak eta beste agendeak implikatzea. Hori jasantzen dute, lehen, ez dut momentutik. Zuek idatzi, Alguna eh una diputada aquí en Alcateari, no sé qué ser, pero era que dute, era que dute. Ba gure izan da zoragarrekin. <laughs> Eh, gonbidatzen arautu genia eta emaitzen dutata dutzeko zuzenean. Etorizan eh hola Mia Estedo. Eta bueno, gure hor dago. Maria Pedro da aquí, Maria Pedro da eh sinoa, ¿está? Eh, aukzuetako zenean eta hor ikusten dituzue gure gure ikasleak, eh? Bere eta bere daude bere akreditazioekin eta bar eta oso importante hasitzen dira, baina bai, hartu dute Europa kontzientzia hori, eh? Ile desan dudanean, gara zuen pikatzea, ba, bai, e, eh, debea txeneta batxiero gara hartzen dute ardura, baina txikiek ere bat dute e, eh, zer, ikusirik horrekin eta badakite zer ikusirik horrekin eta badakite zergatik izan hori eta hori, Bai, hori da gure agatea eta batzik iten zer gantik, ez? Eta horregatik besar gaitu, bueno, hau besar gaitu zen dute jende guztia, eh? Egin egitun bai ingurua, gure kundikakietik eta alkarrerekin. Eta, bueno, kordak hartu de eh, eh, epaseko linka, gero hemen ere bat hartu Eta, zuten bat du martzea de eskribatzea, Ba, klikatzen dut hemen eta jarriko du, e, no disponible, bale? E, horregatik deitu nion Teresa Puntino hori, Teresa Puntino da e, Madrileko parlamentuan dagoen relaziones publikas. E, berak esan dit, behar da ez du eberi mila, e, bera da, jatorra, osea, superraka, eta momentu, zonetago, dago, ezin ez dute izena eman oindik, esan joan noiz eman dezakete eh, izena, eta esan zian maiatzaren behatzi aldera, osea, Europagun aldera, gogoratu egun hori, ba, Europa aldera, ba, egin dezakezu bai, eh, egin. eta, egin egin dut egin. Bai, egin egin egin egin egin egin Bueno, azkenean, batez ere, izin dugu nire erasun eskusen ere bai, erasun eskusen, batez ere, programaren barruan bueno, dago sartuta, genuen momenten, eh, program, bai? Programa hau, batez ere, nire aderatzen eta lago gita aderatzean sortu zen, eta eh, hartzen du batez ere, genuen momenten, genuen momenten, eh, adibidea, bale zer dak, ez azkenean, genuen momenten, indikatu da zen eh, Europako batasunaren eh, sortuntza, ekonomista, bai, parte munduko bat zen, eta kaso horretan, ba, e, eh, hartzen eta ikatzen nahi dutako bat sortu zen Europa bat, bale? hori, bat ez ere, baina moneten figura, hartzen dute programa hauek, e, sorkuntza parte hartu zuelako, bale? E, lehen esan du esterrek, e, eh, epasena, ba, parlamentu, Europa parlamentua da horretan, horretan, horretan, programak eh programak horretan, horretan, horretan, Eta azkenean, pixka bat labur bilduz, bale, e, digu laguntzak eskaintzen di, digute programa hauek, batez ere, ka, kasunetan, bai, arlo akademiko eta ezkerketan, bai, global integrazioa eskaintzen dut, bai, eta dutza uste, erasen ikusarek ere bai batzen dituela interes hori, bai, asko ere batzen ditu. Bai. Orduan, esan dugu, bale, zeren ezkuntza eta ikerkuntza, baina, daudagun puntu oso positibo gara. bale? Batez ere, Jan programa goi maillako eskuntzan gaut duzen unibertsitate arroan eta beke beka unibertskate arroan eta beka unibertskate media eta beka unibertskate bai, batez ere, eh, arroan eta beka unibertskate arroan eta beka unibertskate arroan eta beka unibertskate eta eta beka unibertskate arroan eta hau, unibertskate arroan eta da batez ere, beste laguntza edo programa ekonomikoa bilatzeko. Gordun, eh, izkau bat batzuk emango dut zuen. Nirea eta beretzean ustatu zen hogeita mar, eta horren gabaret, bat zenek programa hau, eta kasu honetan eh, eman dio dut laguntza eh, irurion mila ikasei, vale? asistenetik, Mila jaun dibertsitatea eta daude sartu eta ez ez da hau guztatzen eta hasiera eta bezkade batetik, e, bos mila proiektu lan dira jamone e, programa sortu zen. Eta ez da e? diegu, izka bat, kontuatzen gehaz zenean, baina esan ikusiko programakin ere bai, esu ormazioan dira dukatzen da. Bai, Europa sustatzea ditak bai, da, Europa batasunaren papera mundu globalizatu batean tratatzea, pertsonen arteko ekarrizketa sustatzea eta Europa batasunari usgarritasunak ematea. Ez dinan bai EPAS programakin, ba hori da oinarri printzipala. Eta gara respetatu dizue pixka bat ze eragin dauzten jamone programak zeren guztia gutzatzen dute bat ez ere proiektua sortzen dezunean edo gertzen dezunean Europaren informazioa osorriz. Eta hori guztia justifikaren. Orduan, ze eragin aurki ditzazkegu e, eh, jamonen programaren barruan. Vale? Urdinez azkartute bat zeru interesatzen zaizkigunak, bastetxe eta eskola bezala, eta bertzez e, eh, batez ere bere asiera, edo jarretzen duten kasuetan e, eh, finantziazioa batez ere hori mailako ezkuntzarekin lortuta. Bale, bat ez zen mundua, bera katedra, naure plazio bat eta universitate moduluak alde batetik, bai? Programa laburrak aurkezten dituzue, bai? Batez ere e, eh, kerkuntza sustatzeko, bai, hori eta katedrak bestalde batetik eh unibertsitateko irakaskuntza postuak edo postuen inguruan laguntzen bai? Orduan, alde batetik programarik errazena eta batez ere interesgarriena ezkuntzako mai guztietan aplikatu ezak da, Europari buruz ikasi. bai? batez ere eskolentzat eta lanbideziketako zentroentzat. Ai gasunetan azkenean pisa bat epasekin arrazen dago da zeren eh hutsak nahi dutena, bai? Azkenan ez dut dutena da eh gasunetan ezkuntza, bai, zentroen hutsa da eta ze Europaren ideiak zentro horietan lantzea, bai? Orduan eh hau da pisa bat eh berdintasuna programa honen barruan, bai? Bezalde batetik eta oso interesgarria ere Japoneten irakasleen formakuntza. Hai azkenean harremanetan sartzen dituen programa da, ikasle desberdinak eta ere laguntza ekonomika ekonomikoa eskaintzen du bai e, metodologiak eta material desberdinak lantzeko Europaren inguruan eta gero e, irakasle horiek eh, formakuntza hori jasota da ba, beraien hai eskoletan hori gutzatzeko eh ere eskuntzako arlo guztietan. Eta azkenean e, daude jamonesare. Bale, jarri zuen top 6 edo lau, bale? Lau minimo, lau zentro egon behar dira, bale? Saretan sartu eta lebatzera egiteko, eta maksimo kartzen dizkigu zen, bale? Orduan, ez bakarrik hau da ere bai nobeda, bale? Eh, jamon ez da bakarrik Europa zentratzen. Mundu maia ere bai eragin hartu dauka, bale? No, jarri dut onkia da, baina edatu bat emateko, lau meita amar, herri bai, mitzatzen da, jamon ditzen eragin, eta ez bakarrik Europa. Daukazute, bale, eta nintu daukazuten lazea, bat ez ere, e, izkabeo jakiteko eta sakontzeko jamonen programan horren eragin diferentetan. ez izkarek esan dituen bezala, ba, berretze guren eskura da izango. dut. Hor pixka bat hitz egitea diruari buruz, bale, azken jarra hon, program ekonomiko bat da, baina, bila, bila, eta bila, bila, bila, bila, bat e, iruretik, bai bat eskarak onartu ziren, bale, batez ere, jan momenten partita oso txikia da, bai hartzen batu Europa maila ematen den finantziazio guztia mm. inguruan, baina e, finantziazio oso importantea da, eta bai, Espainian, bai, Estatu Madian, ba, asko. Vale? Orduan, pixka bat, modulak eta katedra horren baguen bai e, topea, dutik topea, dutik laguntza topea izaten da, hori eta e, eta katedra inguruan berrogeita amat mila. Vale? Gero, juten badalea, bai, e, bikaintasun dutela, eskulatu ezakegu ere bai, e, un milako dirula batz. Vale? Azkenik, ikase, irakasen formakuntzan eta desalde batetik sareetan, vale? irilu milako euro laguntza e, lortu dezakegu. Vale? Baina azkenean, hori sartzen bazeate bat ez ere erasun programa da da goian gune apartatua eta hor taulen bitartez azaltzen du oso ondoren bai zer bete bat ditugu nola bete bat ditugu eskaera eta bestalde batetik ere eh herrialde kopuruen inguruan bai nolakoak izango diren diru baina bale Baina, maximoa jartzen dizkigu dizkigu urtea bale zein da bat ere programaren ez ere txan dezakegu luzatena bale 3 urteko programa dira bai? Eskatzen bazea guztitan, normalean hiru urteko eta minimoki berrogei orduko bai, iraupena izan behar dute. Bai? Beste batzuk, daro gaita ordu da iristen. Eta hori zaigu, batez ere urreko proiektu agarkezteko, aurkezteko, martxoak bat, arratsaldeko zazkide e, eh, bostetan, datu Bruselaseko hori. Orduan, fecha topea, ya no me bai, martxoak, bai. esté con, vais, marcho no? Mira, le tengo un cacho de detrás, eh, Vale. Eh... Vale, ere Galde eskintzen dugu ekintza berri bat, E, eh, Bilatzen bat dut interneten, eta ban informazio pilo bat ez dago buruz. Eh? Eta zaila dago hori Eh? Naiko berdina da, jatu eh, bilatu behar dut zute, batzutan jartzen du Teacher Academy, beste batzutan Teachers Academy, beste batzutan jartzen du Academia de Profesores, Academias de Profesores, gordon, bueno, eh? badago da bat, behar ez zue, esan guztu ez zein erdilean da, baina badago hori eh ni liarretu ninduena da adibidez dagoela ingelesez eta ingelesez zulentzea asko zer da. Hau da, ez da bezala. Bai, ze eh, gaztelaniaz eh itzkio ditu eta ingelesez nikuzet labur biltzen dula asko. Hori nire lotatu hitzaidan, eh? Eta nikuzet hau askotan erdatzen da barnarreri asko dagoenean, eh? <laughs> Bueno, ba, eh, programak eh, eskaintzen digu e, eh, bat teacher academies hau, eta da, ba, batez ere, irakasle hasierako eta tengako prestakuntzaren arteko lankidetza bultzateko sareak sortzeko. E, a, akademia hauek garrantzi berezia dute, ba, e, eh, kabi, edo, fi, action, fi, zera, bakoaren barruan, orko katzen dira. Eta, zergatik sortzen diren esango ez zuen. Ze, da ez egin zergatik sortzen diren, eta berrekarrak jarra ez duetan hori hor, amona edo aiton bat ez dakit ordena e, ba, sortzen dira, ba, indopan, kontuatzen dira lako, ba, irakasilegoa sartzen ari da, ba, hain bat lehiztan. Nik behin ez bat bat ez dira ez dira ez, bat batean jatera, ez pilo bat dago, nire gaztean nintzen lehen, orain jatera ez bat eta daude eh, gazte pilo bat gauzte Baina bai, bai, herrialde batzuetan, ba, gertatzen da, igual, gure elguena irakasle bezala, gure soldata ez da entzara, beste herrialde batzuetan, biz, ni bizitzan nahi beste herrialde batzuetan, eta esan, dezaket, eh, soldata okerra guatzala, eh, irakasle bezala, zakitza, gertatuta izuen ala. Bai. Hala da, eh? Hala da, ordu, ba, txikusten da, edo, Europak ikusi du, irakasle, zarfe horrekin batera, motivazio falta dagoela irakasle horren artean. Ordu, e, eh, askotan, irakasle, percepzioa gate, e, eh, ba, ez dutelako aukerarik ba, bidaiatzeko, eta bar, eta, bueno, batzuk, adituek esaten, eta egia, egotak zer percepzioa. Bueno, nik ez egia den edo percepzioa den, baina, bueno, horretarako gauden gaur ez, ba, impulso bat eman behar nahi dugulako gure ikastetxeari edo gure formakuntzari eta bar. E, eta du, ba, sortzen da horregatik. Eh? Akadina hori, horregatik. Ordu, ikusten dute, ba, mugikortasuna oso kontragarria dela, baina oaindik ez dagoela oso oso integratuta gure kurrikuluman, gure bizitzan, bai, eska ez dago nula eraz muztiuz, ez dago bat izan, baina ez dago guztiz guztiz integratuta gure bizitzan. Eta, ez dago ez dago ez dago ez dago ez dago ez dago ez zer dira akademia horret? Ba, bueno, berrez, gauza berrean jagoet, eh? Etxuta berria erazmoztu esen barruan, kapi barruan, E, eta sortzen da, eskuntza zareak sortzeko proiektuak, eh? E, ikastetxe diferente artean, edo ikastetxeak ez, eta formakuntza e, artean. Eta, elburu azkenean, irakasleen artean, laguntza eskaintzea eta praktikak hobetzea. Horregatik sortzen dira sareak sari horiek eta kalmeak. Gero mando ezkizuet, adibide batzuk eta hola ikusiko ez zuet errexago. Segulertzea zer den, ez da hain errezta ez badezu ikusten proiektu bat. Berez, proiektuak dira gure prestakuntza, gure formakuntza hobetzeko. Eta beraren positiboak izateko, horretan. Nork eskadezak, eh? ba, bueno, horrak dute datu guztiak, ez? Eskola eskentako politiketan duraten dien ministerioak, edo altzeko erakunde publikoa, eta eskuntzak, ministerioak, edo formakuntza eskintzen duten e, ikastetxek, e, irakasleen elkarteak, eta bale, informazio guztiak ginen dago. Nola eska ezak ba, bueno, e, eh, Bruselas ere eskatzen da, eh Irailaren 7 arte izan da aurte, baina datorren urteko datua oraindik ba, ere ez Hiru urteko iraupena daukate, eraz eh Joanen sala eta korreiko bakoitzeko gehienez eh milioi bat eurri eh euro eh dirua gozea ematen dute. Bai. Vale, zuek ideia bat izateko gutxi gorabehera, lehen urtean 11 proiektu aukeratu ziren mm. Eh, eta iztatua jamaika proiektu horietako eh, estatua dago zazkin proiektuetan. Eta hau, ponentziak eh, edo entzuta dituzunean ikusiko duzue gure estatu maila dagoela proiektu guztietan. Nik arrazoia ez dakit, edo diru gehiago behar dugu, laguntza gehiago, edo sartzen gehiago zantzua guztietan. Ez dakit. Baina, asko da, eh? Osea, maika proiektu egotea eta estatua egotea zazki proiektu barruan. ¿vale? Gero, batzordeak emango ditu guztira, amagos milioi euro. Eta zuek, ikustero, akademiak, bueno, jarri ditut hemen lau adibide, bale? Gagate, ezakit, eh, eh, ikusten dezuten, hortikan, igual oso txikila da. hemen mapan ikusten da ze akademiek parte hartzen duten, ze herrialdek bale? Eta normalean bakate gai bat, bale ez lehendabizikoan, ba, bultzatzen dute, pues, el multilinguismo, la participación ciudadana, la diversidad, la dudes gure ikastetxeak, horro bultzateke sartuta, o sea, ez dago sartuta, baina interesgarri esan bultzateke, ba, bigarrenean adibidez, pues, la educación especial, askotan, eh, irakazle eskatzen dutela lau, ez? Ba, jo, ba, maian, igual ez dago oso sakurruta, ba, bueno, ba, akademia hori, espaiz deitzen dena, Ba badago. Beste bat da, eh, para educadores del futuro sostenible. Eh, Hau da, bizute Europan sustentzen dara pilo bat, hau esatzen dara pilo bat. Eta, gero interes bat dira, jartzea hau, zera, eh, ba, eh, esatzen dira, ba, eh, irakasleak, eh, bueno, eh, kiero lako, edo, zoiketan, irakasleak esatzen dira, eta esatzen dira, gure eta zentan, zer, dala da, ba, gizarte zuretzat, eta bizkuntak zuretzat, eta bar, ba, bueno, hau nago bai, akadetia bat, eta, eta hor jartzen duna, ez? Osea, eh, como hacer atractiva la enseñanza y producción de la educación física, ¿eh? Eta hor daude, ba, eh, pertsentzia hauek sarturik. Eta akademiak sortu egin dituzte. Naiko berri jara ezagun informazio gehiagi, Eh, hemen da gazite web horria nahi edo dit beste lan bakatz proietua, behitatu nahi eta interneten hartuko eh, e, eta esan dudana, nahiko berri berria da. Berez gure... gure... dea da, nipas, lehera dut pegatu eta horri informazio ezpilo da gok da eta, bueno, eskenek asko ez eta, bueno, Angry William jelaskan.